සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රැකිරක්ෂා සඳහා පිටත්වයාමේ නැකත අදට යෙදී තිබුණා. අද පූර්වභාග 6:28ට ශ්වේතවර්ණ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිනි මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත්වයාම සුදුසු බවයි නැකත් සීට්ටුවේ දැක්වුණේ. මේ රැකිරක්ෂා සඳහා ජනතාව පැමිණි ආකාරයයි. মাত্র 30000 টাকা দিয়ে করার পর করতে হবে මේ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට විවෘත තරඟ සහ විදේශිකින් සඳහා තරඟවලින් සමන්විතව පැවැත්වෙන වසත් සිරිය දෙදහස් විසිතුන සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය අප්‍රේල් විසි දෙවනදා ගාලුමුදුර හරිත භූමියදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඇතුළු සියලු අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍යාංශයේ ආයතන ගණනාවක කාර්ය මණ්ඩලවල එකමුතුවෙන් මෙය සංවිධානය කර තිබෙන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පැවසුවේ. එදින පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 5 දක්වා පැවැත්වෙන අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා සහ තරඟ ඉසව්වලින් අනතුරුව